Thank you. तो हेलो दोस्तों मैं आ गया हूँ एक बार फिर से एक नया और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आपके पास तो गाइज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसा डिवाइस के बारे में जो कि अभी तक का इंडिया का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड रहेगा तो जी हाँ गाइज हम लोग बात करने वाले हैं रियल मी एक्स के बारे में मैं हाँ। बता दूँ कि आप जो जो रियल मी रेस का इंतज़ार कर रहे हो वही हो वही है रियल मी एक्स टी बस इंडिया में आते आते इसका नाम चेंज होकर रियल मी एक्स टी हो गया है तो गाइज़ आगे बात करते हैं गाइज़ अगर बात करें रिसेंटली गाइज़ एक पिक स्पॉट स्पॉट की गई थी जो कि रियल मी चाइमिनी ऑफिशियली इस वेबसाइट पर डाला गया था जो कि वेबो नाम का वेबसाइट है जो कि चाइना का एक वेबसाइट है तो उस पर गाइज कुछ एक पिक कुछ पिक्स और कुछ लीक्स निकल के आ रही थी डिवाइस वो क्या स्पेक्स थी और कब क्या स्पेक्स थी क्या एडवांस टेक्नोलॉजी है देखने को मिल रही है इस फ़ोन में और लास्ट का एक कब तक इंडिया में आ सकती है किस प्राइस सेगमेंट के साथ तो गाइज वीडियो में इन तक बने रहें आगे हम बात करने वाले हैं इन्हीं सब के बारे में तो हेलो गाइज मेरा नाम आयुष है मैं आपका स्वागत करता हूँ मिस्टर एटीन गैजेट पे डिटेल्स स्पॉट की गई थी तो उससे तो ये पहले ही क्लियर हो जाती है कि फोर्थ मई को चाइना में ये फ़ोन लॉन्च करने जा रही है तो गाइज अगर बात करें इस फ़ोन की क्या कुछ स्पेक्स और क्या कुछ टेक्नोलॉजी एडवांस है इसमें तो गाइज सबसे पहले अगर बात करें इस फ़ोन के स्पेक्स की तो गाइज इस फ़ोन में आपको दो कलर वेरियंट देखने को मिलेगी एक ए, एक येलो और एक ब्लू तो गाइज दोनों में दोनों में लेदर आपको बैक में लेदर देखने को मिलेगी और गाइज अगर बात करें इस फ़ोन की कैमरे की तो गाइज वो जो पिक स्पॉट की गई थी उसमें गाइज उसमें गाइज स्पॉट ये की गई थी कि उसे देखने के बाद थी गाइज उसमें 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल रही है वो भी रेक्टेंगुलर मॉडल में गाइज एक सरप्राइज़ की बात है कि गाइज ये पहली बार ऐसा होगा कि किसी भी किसी भी फ्लैक्सिप लेवल फ़ोन में आपको हेडफोन जैक देखने को मिलेगी जी हाँ गाइज इस फ़ोन में अपना अपना प्यारा और दुलारा 3.5 पॉइंट mm जैक देखने को मिल रही है तो ये कैसा लगा आपको ये ये सुन के तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप तो आगे अगर बात करें इस फ़ोन की स्क्रीन की तो गाइज इसमें एम एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलेगी तो लेकिन देखने को क्यों मिलेगी गाइज वो जो पिक स्पॉट की गई थी उसमें गाइस देखा गया था कि ना ही पीछे में कोई फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल रही है ना ही पावर बटन से तो तो इससे तो आ, एक बात मैं और आपको बता दूं किसी भी एलईडी स्क्रीन पे आपको इनबिल्ट फिंगरप्रिंट नहीं देखने को मिल सकती है तो इसीलिए गाइज वो भी जब भी होगा वो एम एमोलेड स्क्रीन पर ही आपको देखने को मिल सकती है इन, तो इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट तो ये तो कंफर्म हो गया कि वो एमोलेट स्क्रीन देखने को मिल रही है तो अगर आगे बात करें इस फ़ोन की और भी कुछ एस्पेक्ट्स की तो गाइज ऑफिशियली भी रियल ने कुछ, कुछ मी ने कुछ शेयर की थी जिसमें गाइज उस उस फ़ोन में U F S three point one का स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिलेगी और गाइज साथ ही L L P D D R R five RAM देखने को मिलेगी उस डिवाइस में और गाइज अगर बात करें गाइज यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग गाइज कि किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है किस प्रोसेसर और किस चिपसेट के साथ आपको ये देखने को मिल सक मिलेगी फ़ोन तो ये गाइज आपको स्नैप ड्रैकॉल कॉम ड्रैगन ट्रिपल एट साथ ही गाइज फाइव एन एम पे बेस्ट तो ये गाइज मी का ऐसा मैं आपको बता दूं ये मी का ऐसा फर्स्ट डिवाइस है जो कि फाइव एन एम पे बेस्ट होके बन के आ रही है तो ये तो गाइज एक बहुत बड़ी बात है तो आगे बात करें इस फ़ोन की गाइज बैटरी और चार्जर की तो इस इस फ़ोन में गाइज आपको फाइव थाउजेंड की बैटरी और साथ ही सिक्सटी फाइव वाट का जो भी मी का चार्जर है वो और भी कोई सभी चार्जर हो सकता है फास्ट चार्जर सपोर्ट देखने को मिलेगी साथ ही यूएसबी टाइप सी देखने को मिलेगी और आगे बात करें गाइज इस फ़ोन में गाइज अगर आगे और बात करें इस फ़ोन की कुछ और स्पेक्स की तो गाइज इसमें आपको Realme U I two point O और साथ ही एंड्रॉयड एलेवन ओ एस पर बेस्ट देखने को मिलेगी और आगे आप कुछ लास्ट बातों की बात करें तो कि कब तक इंडिया में आ सकते है और किस प्राइस सेगमेंट तक आ सकती है तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ ये गाइज रिसेंटली जो इस फ़ोन का मॉडल नंबर है वो गाइज इंडिया के B I S certification website पे मैच की थी और मिली थी तो गाइज ये तो कंफर्म हो गई है कि इंडिया में बहुत जल्द ही आ, ये फ़ोन आपको देखने को मिल सकती है जल्द ही देखने को मिल सकती है और लास्ट बात रहेगी कि किस प्राइस सेगमेंट तक देखने को मिल सकती है तो ये गाइज मैं आपको बता दूँ ये आपको 40 से 50,000 तक देखने को मिल सकती है तो आप लोग बोलोगे ये पचास हज़ार चालीस हज़ार पचास हज़ार कौन सा कम रेट है तो गाइज मैं आपको ये बता दूँ ये जो टेक्नोलॉजी आपको मिल रहा है जो जो टेक्नोलॉजी आपको मिल रही है ये बहुत बड़ी बात है गाइज़ बहुत बड़ी बात है इसमें मिलना इस प्राइस सेगमेंट में और तो गाइज एक चीज़ और मैं भूल गया और बोलने के लिए गई ये गाइज आपको 160 सिक्सटी हज पे बेस्ट हज रिफ्रेश रेट पे बेस्ट मिलेगी ये भी बहुत बड़ी बात है गाइज तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना गाइज अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस पर जरूर से ज़रूर लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना तब तक के लिए बाय गाइज फिर मिलते हैं अगले वीडियो में